なんですけども、男ライダーでですね、私は男だった。えー、いきます。火花く降り注ぐ、この日が、火花く降り注ぐ、雨に、雨に、火花く降り注ぐ、これやりませんね。ちょっと、ま夜中なんで、あんまり言ってしまうんですけど、本気でね。 まなく降り注ぐ絶え間なく降り注ぐ雨にこんな感じでしょうか